出発します皆様おのないようにみんな助けに来たよちゃん今日もよろしくね始めよう命令を戦闘態勢に入ります進め本気で行くよ 了解したリープオスはいちょっとからかってあげようっとみんなこっち来て 堅固にするは規律待機中す簡単だ気をつけて行動しますねわあちゃん今日もよろしくね了解した 縛られるつもりはない了解した害虫だ凝固しろオ・ーレント諦めるなりんごちゃん 今日もよろしくね先輩でうですすぐに終わる 今日もよろしくね私から逃げられる特訓ロールお前の死をつす簡単だガッタ 命令を甘っる君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから安心して行ってらっしゃい 程度の数でこのようにお前の死を待つし簡単だビオボー 法たちよ先輩温度安定しています思う逃げがない Mission accomplished. Emono no Matsuro, いつも同じ。